अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना बलिया के तिलावा तोहार बलिया के तिलावा तोहार लेके गईल दिलावा हमार तोहर से प्यार हो गई जब से नजर

लागेला सुन जा जब तू हसेलू हम साचे कहिले सुन तू दिलावा में धसेलू निक लागेला सुन करेजा जब तू हसेलू हम साचे कहिले सुन तू दिलावा में धसेलू गोरे गल बाटे ¡Hola! करल बसा कर बिहारी तुहे ना छोड़ी हो प्यार करेला लाल रसिया नजर द फेरी हो पीछे पड़ल बसा कर बिहारी तुहे ना छोड़ी हो प्यारे करेला लाल रसिया नजर द फेरी हो बड़ी गुरबार भी जोर बारू बड़ी गोर बारू तू भी जोर बारू तोहरा लागे बट सब तो बेकार गोलिया के दिलावा तोहार लेके गोइल दिलावा हमार तोहर से प्यार हो गइल जब से नजर लड़ गइल हम तोहरे के अब चाहिए स्टूडियो खरझकिया